Що таке імпічмент? Когда в раді там що ти делаешь, що президент в Оставку йшов. Коротше, путем народу свергається президент з власті. Імпічмент це відсторонення президента від влади за те, що він скоїв певний злочин проти держави і потрібен для того, щоб контролювати діяльність самого президента відсторонення президента від влади внаслідок здійснення ним якогось правопорушення. Механізм регулювання взаємовідносин різних гілок влади. Імпічмент це юридична процедура, шляхом якої оголошується недовіра президента України, що е, має за собою його відставку. Нащо він потрібен Ну, для того, щоб ми могли керувати країною, наприклад. Народ, народ вирішував. Снять е, ну президента, знять депутата. Як вплине на владу поява закону про імпічмент? Навірно, хорошо. Я думаю, дуже сильно може вплинути на владу, тому що якщо якась обіцянка не буде виконана, яка б цікавить весь народ, то е, вони просто можуть зібратися і скинути в принципі всю владу з трону. Я думаю, що негативно. Ну не хочеться, щоб з президента нашого зараз знімали якісь повноваження. Ну я так думаю. Не хотілося б, щоб на себе подавав так сказати, Зеленський. Скажімо так, на практиці неможливо здійснити цю процедуру, оскільки закон потребує трьох четвертей голосів Верховної Ради України, що зібрати насправді неможливо. А чому неможливо? Тому що нам то велика кількість. Ну політично так кон'юнктура не складеться, аби зібрати таку кількість е, голосів. Тобто ніяк не вплине. По суті, ні. Зеленський покричить, що він молодець, прийняв закон. Які б ви могли назвати дії, е, після яких доцільно було усунути президента з посади? Ну, зрада батьківщини, наприклад. Розкладання е, е, державного бюджету перше за державну зраду за пряму співпрацю з тими країнами в плані торговельному, економічному, які на даний час. Е, ведуть агресію проти нашої країни. А кого б з минулих президентів ви б е, прибрали шляхом імпічменту, якби була змога? Януковича. Ну, можливо, тільки Януковича. Ой, да я тільки крім цих виборів. Е, особливо не вникав цю тему. В силу віку ми якось не особливо були якби зв'язані з політичним життям країни, і важко говорити про того чи іншого. Ну от про цього, що був у нас передидущого. Вони відробили свій термін. Залишимо історію відпочивати. Кого б із минулих президентів ви посунули таким шляхом? Правильне питання. Конституція передбачає, що президент може бути усунений шляхом імпічменту за вчинення певного злочину. Ну, ну от суд назвав Януковича злочинцем, от Януковича відповідно можна усунути.